Familia moja kutoka Shivale, eneo bunge la Mumias Magharibi, imelazimika kukesha katika mto Nzoia kwa siku tano mfululizo baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka mitano kuanguka na kupotea mtoni huo. Mwanahabari wetu Mesha Kobonyo na zaidi ya tanzia hiyo. Mamake mtoto huyo Margaret Obanda amedokeza kuwa mwanawe ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Shibale alitoka nyumbani na mjomba wake kwenda kuoga kwenye mto huo kabla kukumbana na mauti. Walikuwa wanakuja Nzoia kuoga. Walipokuwa akikuja Nzoia kuoga, nilielewa wanakuja kuoga, nikajua kwamba wanarudi. Baada ya kuja kuoga, niliona mtoto papa akakuja kuniambia kwamba Dani, na Stano ameanguka kwa maji, kosa kujua kwamba ndugu yangu pia kweli ameenda ama imemstua pia yeye ametoroka. Kumbe pia yeye aliambia mtoto alianguka kwa maji, yeye pia akaanguka ndani, kwanza kumfuatilia yeye. Bahati mzuri kufika kitu saa moja jioni wakampata, walipompata wakamrejesha. Alikuwa pia yeye amekunywa hiyo maji, ameumia, kabidi wampeleke hospitali Muhila mm, mm. hospitali ndio Amerudi, alilala huko siku moja, karudi mpaka wa saa hii tunang'ang'ana, Stano hajatoka majini, ndio tuko tunamtafuta. Mzee wa mtaa huu amesema kuwa wamejaribu njia zote za kumsaka mtoto huyo bila mafanikio. Wakanieleza kama mama vile Jelda, wakaniambia Stano na Dan wameanguka kwa maji, wamepotea watu wawili. Tukakuwa na wasiwasi kulia watu wawili, baadaye Mtu wa pili alipatikana, ako mhai, ako hapa, mnamuona. Sikuona na macho katoto kenye kalikuwa hapo, ndio kalinieleza kanaitwa baba, akanieleza vile vilikuwa. Huyu alikuwa anaoga chini na mtoto akapita mbele akaanguka kwa maji, na huyu akaanza kufuata aenda achukue huyo mtoto na akamshinda. Yule alimshinda, alimwacha kwa maji, na akang'ang'ana na maji, wakampata huko Musango, wakamtoa. Tumeng'ang'ana, polisi walikuja wakafanya kazi zao, tumeng'ang'ana Mtoto amelala kwa maji kuanzia Mande. Nikiripotia West TV kutoka Mumias, kaunti ya Kakamega, naitwa Meshak Obonyo.